ফাগুন নীলাঞ্জনাৰ চিঠিৰ খামত ফাগুন সৰাপাতৰ নিভাজ সন্ধিয়াত সাঁচি থোৱা ফাগুন পলাকেও সলালে ৰং ৰঙাৰ পিছত আৰু ৰঙাব বলীয়া বতাহৰ কোবত ঢৌ উঠে খিৰিকিৰ বুকুত সঁচাই Hakuna Hise.